Salut! Astăzi este despre a colabora. Uh, este un verb uh, pe care eu îl învăț, cam de 44 de ani, învăț ce înseamnă să colaborezi. Um, am observat că în este a lucra împreună și mi se pare foarte tare. Uh, la grădiniță copiii, când inventăm povești și sunt doi copii și au câte două animăluțe, foarte greu copilul colaborează cu celălalt, foarte greu. Uh, de obicei, cel mai simplu este să fie singuri în pielea lor, să nu ceară ajutor. A, asta, să cere ajutor, nu, nu e ceva. Și mm, învățăm de mici să nu colaborăm. Mă uit așa la, ca o metaforă la uh, pietrele astea, cum se îmbină una în cealaltă și cum colaborează. Cred că este o iluzie că suntem singuri și uh, realitatea este că dacă nu colaborăm, ne iluzionăm că suntem singuri, dar nu suntem. Tu ce părere ai? Ceau!